Labayan kita, Haze. Ipa-populator. Ah! Sali ito kasi si Jix eh. Kasi error pagtapos eh. Reloading. Oh no. Pagkakaya mo tumuli pa. One enemy remaining. Last Ay, putek! Nasa side! Gagi! Sige, sige. Open yan, open yan. Nice try.